Camarín de San Antón Dao veño do Concello de Teo ainda que nací en Lugo como di como dixo Luis antes pero eu creo que a maior parte da miña vida vivindo en Santiago ou en Teo que non deixa de ser usted de unha maneira eu eh, estou moi contento de estar aquí por, por moitísimas razóns pero por unha fundamental porque maneira, creo que eh, o feito de participar nun acto como este, un día como hoxe, ou ao redor dun día como mañá, nos permite estar no, no centro dun proceso que ten moitos centros, e que é múltiple, que é eh, polivalente, que é heterogéneo e que xoga coa mestizaxe, que xoga con moitísimos elementos, e que nos resulta imprescindible este proceso de, de, de conformación de candidaturas de unidade popular para as eleccións municipais, fundamentalmente, mm, que nos di, ou que nos comenta, ou que nos exixe de alguma maneira que, a pesar das aparencias, a pesar de que decidamos de unha ou de outra maneira entrar nese xogo que se nos propón, eh, non lle deamos o, o maior peso da importancia aos resultados das próximas eleccións municipais senón o proceso en sí, porque eu creo que o proceso nos ten que levar a moitos outros lugares e ten que continuar, como decía antes Marilar, eh, moito máis aló do que saia destas eleccións municipais, ainda que destas eleccións municipais sairemos con alcaldes, sairemos con concelleiros, sairemos con representantes que poñerán en cuestión o simple feito de estar, que estamos constantemente facendo na Marea de Pontevedra, na, na en Compostela Aberta, na Marea da Coruña, en todas as candidaturas de unidade popular que se están construindo por Galicia adiante, poñerán en cuestión o réxime e poñerán en cuestión o propio sistema e, por tanto, esforzaránse desde a súa heteroxeneidade e desde a súa pluralidade irrenunciable, paso de paso, esa pluralidade eh, determinaránse a construir un espacio novo, un mundo novo e unha Galicia nova. Eu trouxen aquí un, un, un pequeno conxunto de poemas dun libro que non está publicado aínda, que se publicará non sei cando, porque aquí nunca sabemos exactamente cando se publicarán os nosos libros. Imagino que pronto, eh, tampouco sei moi ben como se titulará, en principio está se titulando outros, pero non sei moi ben como se vai titular eh, son case todos poemas inéditos de noso primeiro que estaba publicado nun, nun volume colectivo hai unhos cantos anos eh, pero que por alguna razón misteriosa eu creo que en parte cobra certa vixencia ¿no? arrancamos por aí eh, este poema non ten título e di así pola noite decidimos sair e apedrar as casas non con pedras, non podrecelas outros que lle sabemos os núcleos e as xunturas de todas as peles. Preferimos darlle a entender o inimigo que esa ruína de Caruncho era espontánea, sen remedio, como mal que agura os eucaliptos, eses mastros onde ondean as bandeiras da conquista de nosotros, da nosa expulsión. Non tiñamos medo represalias nin a sufrir unha enxurrada de mineral que nos deixase estériles para outras medras, Desde pois hai tempo non coñecemos máis esterco co que contén a casa que nos creou. a noite xuntámonos ao redor de fogueiras sen nomearnos. Recoñecemos as fronteiras caídas as pegadas constructoras dos nosos. Cidades carrecías en barreduras, masa firme para novas edificacións, agora de nosotros. Non precisamos cubrir os rostros con panos vermellos, non se nos recoñecen de non ser polo número inscrito onde antes nacían carne e óleo. Tivemos que borrar coa auga xeada do amor. Saudámonos e encomendámonos a sabotaxe do sono da cidade. A luz pillounos festexando como vitoria tal sensación festiva, a luz artificial, outra nunca miramos. Prenderonos de mañanciña, cando o mundo estaba detido a espera de ordes novas. Quixeron identificarnos, e comprobaron que no tento dos dedos tiñamos impreso un circuito de sol. A subversión das cousas. En principio, de novo, recoñecer un non subversivo detrás dos fragmentos, as lumieiras rotas, as fábricas fechadas, o labradío na cadea de montaxes mentres os vixiantes descansan nunha ilusión de fibra óptica. Construir outras prazas, as ferramentas das colleitas saqueadas, concellos e asambleas fecundar en éxtases o saltaxe. Os nomes asaltados aínda son vocabulario confuso, unha, capa, unha carpaza de titanio que protexe os bellos horizontes sen firmamento. Entregar os fogares da memoria, chanteiros pobres, escravitude atávica do cerebro por sempre sometido ás mãos. E as sombras no silencioso e fedril das abellas, unha suor en a banqueira. Retornar por todo o principio, as traves abertas ao eirado, revolución de hortensia, o sol lixeiro como trazo. Eh, o imposible. Creo que en, toda, eh, en todo este proceso, en todos estes anos, desde aí xa uns cantos anos. Eh, eu sempre digo que, que, que este proceso de unidade popular eh, non arrinca hoxe, non hai ninguna novidade. En Galicia coñecemos eh, coñecemos unha longa historia nos últimos anos de, de, de procesos nos que fomos intentando construir un suxeito dun espacio de ruptura eh, pensamos naquelas loitas contra a LOU no seu momento, en, en todo o que foi eh, aquel movimento que eu sempre lembro como unha especie de, de, de ocasión perdida, pero, pero é fundacional, que foi o, o movimento nunca máis. Non? Eh, todo, que, todo ese proceso creo que nos ensinou a comprender que é imprescindible eh, determinar que o imposible non é imposible Teremos que asaltala e conquistar a tenrura do imposible, os seus ángulos perfectos, as arestas e os cortes profundos como hemisferios astrais sobre rochas de aura. Sabemos que en tempo de lagartos a chuvia leva o nome das agullas e o seixo é unha explosión que está escondida. Cada mañá absorbe todo o futuro, paz, con esa serenidade aterradora do rostro desenfocado con luz mental. Sabemos que temos que apertala textura do imposible, a dulzura da vixilia que nos estremece con pedras e coitelos quentes, brillantes como o labirinto, cegados sobre sí nunha revolta imposible das súas leis geométricas. A inminencia do imposible, ese estrado de abellas e nebulosas incandescentes, depositará en outros ollos de ferventas matinais, unha lúa completa que ocupe todos os espazos na cartografía das bellas feridas os puntos profundos da superficie. Sabemos da certeza do imposible, que nos pertence. Por iso aventuramos unha casta de felicidade imposible, unha dureza desequilibrada, que empeza na descomposición de todas as entradas ao púlpito das sombras. Sabemos que a súa permanencia é excesiva e declarámoslo imposible. Este titulase Sobrevivimos. Sobre os nosos pasos caeu unha maldición universal. Pasaredes fame e sede. O poema recitarase desde púlpitos distantes. Seredes perseguidos ata que vos convertades en silveiras. Mas aquí sobrevivimos. Desde o teito da noite, confundindo a mantenta os rostros ausentes, os sinais caprichosos do cemento endurecido seguimos desenvolvéndonos como inimigos, pero arrolamos os outros nosos brazos e partimos cada madrugada na procura dos feridos. Eh, moitas veces eh, creo que temos eh, eh, un pouco a sensación de a esquerda en xeral e, e a, e as persoas que pensamos maneiras múltiples e diversas que, que Galicia é unha nación que necesita eh, homens e mulleres vivas eh, e eh, vivindo constantemente día a día na súa propia lingua que é un dereito tan básico e tan indiscutible que é común a maior parte da humanidade, nos debemos un pouco especialmente extraño nese sentido, que ás veces temos a sensación de que subimos e baixamos, de que subimos esa gran pedra ao longo e volvemos baixe, e, e nos volve a caer e temos que volver a baixar e volver a recoller e que temos unha especie de complexo de E Eu creo que debemos olvidarnos ese complexo de Sísifo ou debemos crevarlo. E entón, eh, eu tenho por aquí un poema que se titula Non somos Sísifo. A montaña, unha nube extensa, conquistada a xeira de millóns de abelaíñas, e estendela toda como a vigueira sobre un leito duro de mar. Bicar os labios que compre morder, abrazados os ollos sen mirada, as naves bellas da desolación, porque o tempo escorreu entre os dedos a navalla da verdadeira fenda. Non, nos non somos isto. Somos multitude que arde cos montes e as ribeiras de minomios e plasma. Somos unha tribo outrora triste en derrota, unha fractura cósmica nos sumidoiros da cidade, dolorosa e profunda, grandiosa. E sangramos, o que é preciso sangrar, nas nosas bocas de revolución e hortensia, no corazón que alguén extraeu do horizonte. Vertemos lágrimas sen nome nun lugar sen nome. Somos montaña, a nube máis extensa. Para terminar, poema que bueno, son moi malo poñendo títulos entón normalmente os títulos dos poemas aparecen eh, extraídos de, de alguna parte, de algún verso non? este puxenlle de título o corazón do mundo eh, eu creo que aquí hai un pouco o que nós somos, o que nós queremos ser eh, os espazos que nós habitamos eh, e todos traspasados por algo que as que eu creo que en, en, a esquerda ás veces lle sonou un pouco eh, un pouco curso un distante, pero que creemos que creo que nós segui, debemos seguir reivindicando que estes procesos de, de unidade popular teñen que poñelo a fronte de todo, porque son a, a verdadeira razón, ¿no? que é o amor, o amor entendido no seu sentido máis amplo que podemos entender. O poema di máis, máis ou menos da seguinte maneira. Encontrarémonos na barricada, non teñas medo, con algunha flor prohibida nas meixelas para reconhecernos ou na manifestación que xa non quedan barricadas, e entre a multitude silenciosa buscaremonos polos brillos estiñados dos sonhos que foron batendo as portas para movilizarnos. Ou na praza, que as manifestacións están prohibidas, pois alteran os sonhos dos astrólogos e conteñen os risos e os medos das febres e as ansias desbordadas encontrados en silencio, encontrarémonos pola voz para desentrañar. Ou nun parque encrespado polas sombras e as prazas foron canceladas. E ali, entre piñeiros de hortensias de lugares mortos, entre paseantes ausentes e completas espinas, poderemos camiñar en direccións opostas para extraviarnos. Por unha cafetería, que os parques levan tempos en mirarse o norte, sentados fronte a fronte, sen dicirnos nada, que as palabras foron todas benditas para as barricadas, as manifestacións, as prazas e os parques, amándonos no abismo violento das nosas miradas. E así cambiaremos o Bueno, buen día.